om deze natuurlijk te maken, dat is niet zo heel makkelijk op zich. Ehm, wat niet zo erg is, is als je dit, eh, je kan eigenlijk met twee laspuntjes kan je dat, eh, kan je dat, eh, kan je dat vastzetten. Ehm, het is niet zo erg als je met het lasapparaat de, scherpe kant raakt of wat dan ook. Ik weet niet of ik dat bij deze kan kan laten zien. Maar hier zie je ook dat we een klein beetje hebben geraakt. Maar omdat je in plastic, in de plastic bootboard, heb je daar eigenlijk geen last van. Dat is uh, zo zacht materiaal dat het heel makkelijk gaat. Ehm, in het begin heb ik puur alleen met deze gewerkt. Ehm,